nossa casa o amor perfeito é mato E o teto estrelado e também tem luar A nossa casa até parece um ninho Vem um passarinho pra nos acordar Na nossa casa passa um rio no meio E o nosso leito pode ser o mar A nossa casa é onde a gente está nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso. Não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha. Não tem campainha para nos visitar casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Nossa casa, amor perfeito, é mato E o teto estrelado também tem luar A nossa casa até parece um ninho Vem um passarinho pra nos acordar Na nossa casa passa um rio no meio E o nosso leito pode ser o mar A nossa casa nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa